aquest país serà lliure si ho és també, lliure de corrupció i sobretot lliure de la impunitat de la corrupció. Vostè a mi no em convencerà i no convencerà molta gent que creu que vostè ha, que vostè s'ha apropiat de diners públics i que ho ha fet en el seu propi benefici. No hi mal, un moment de crisi profunda com la que estem vivint, eh, s'ha fet tot el contrari del que, caldria, del que caldria fer, que és un missatge de contundència i un missatge de que aquest país ni pacta ni concilia amb la corrupció. I s'ha fet el contrari. Els bancs estan, sens dubte, en el punt de mira i avui n'hem tingut una nova mostra a la comarca. Les plataformes afectats per la hipoteca de Granollers i Canovelles han ocupat aquest matí dues oficines... Los representantes de las entidades financieras han causado este problema. Son esta misma gente la que ha causado el problema, la que ha arruinado la economía entera de este país, Y a esta gente ustedes le siguen tratando expertos. Los principios constitucionales garantizan el derecho a las el al de a la a No, es falso, falso. Está escrito, pero no. Nadie está pidiendo que nos regalen las casas. Yo no quiero que me regalen mi casa. Yo la quería pagar. Hemos dejado de pagar las hipotecas porque hemos perdido nuestro trabajo. Han utilizado una argucia legal para quedarse con su vivienda a un precio de saldo. Y hay que decir que incluso después de haberse quedado con la vivienda, les han estado cobrando la deuda eh, i ells estaven pensando de que estaven pagando la hipoteca todavía. Ho hem dit tantes vegades com ens ha tocat parlar de l'habitatge en, aquest, en aquest faristol. El problema de l'habitatge ara mateix, el de la pobresa, en bona part d'aquest país, se soluciona tocant privilegis. Tocant privilegis. I això, sí senyors, és una confrontació del poder públic contra el poder privat. Robatori. Apoderament d'una cosa moble realitzada amb ànim de lucre i violentant o intimidant les persones o forçant les coses. Variant del delicte de furt, segona excepció. Lladre, el diccionari, persona que roba. Des de la CUP li traslladem que l'opinió d'aquest grup és que vostè és un lladre, un lladre impune. Vostè, i no només vostè, efectivament, els polítics que també van alimentar la bombolla immobiliària i que li van posar el sou eh, que va tenir. Exigim que una societat que no estigui malalta, el que ha de fer és rescatar les persones abans que rescatar unes entitats financeres criminals. El que voldríem és que hi hagués dimissions en bloc, que hi hagués investigacions i també que hi hagués processos judicials. És a dir, que hi hagi processos, sentències, condemnes i amb tot el degut respecte als processos judicials, eh, garjola. Garjola pels banquers, ho han dit nobils de la pau. Fins que els responsables de la crisi no estiguin a la presó, no ens en, surt, no ens en sortirem qualitat, sanitat pública i... de dos anys estudiant el sistema sanitari català i puc demostrar que és un niu de corrupció i d'opacitat, un forat negre per on desapareixen cada any centenars de milions d'euros. Diu el govern de Convergència que no hi ha diners per pagar la sanitat i que cal retallar serveis, però això és mentida. El problema és que els diners de la sanitat catalana estan sent robats sistemàticament. Estem davant del major robatori de la història de Catalunya. Exigim a l'administració que no hi hagi cap tancament de grup d'escola pública mentre n'hi hagi de concertats, la reducció de les ràtios d'alumnes per aula, la substitució de les baixes des del primer dia i la retirada del projecte de llei del ministre Bels. Reclamem als nostres ajuntaments una actitud més ferma i beligerant en la defensa de l'escola pública, ni un pas enrere en la defensa de l'escola pública. Amb el futur d'infants i joves no s'hi juga. Si es tracta d'igualar i de democratitzar, aquest país ha tingut una sort que ha sigut l'escola pública, que ha sigut l'element que més ha democratitzat i ha igualat o ha avançat en la igualtat a la nostra, a la nostra societat. El que pretenen el que pretenen és intimidar a tota la gent que està sortint al carrer per denunciar aquesta crisi i denunciar-la en termes de crítica al sistema econòmic i al sistema polític que ens està, que ens està governant i que ens està duent a la més absoluta eh, misèria. recordar el 29M com casos com el Rubén o l'Andreu, que van passar mesos tancats en, a la, tancats en una, en una presó i tot i així han quedat absolts a tots els càrrecs. Mm, després eh, la famosa web La Casa de Bruixes de Felip Puig on apareixien fotos mm, totalment viol violant la intimitat de la gent. El dia 30 d'abril a la Vila de Gràcia, la CUP de Gràcia, juntament amb altres organitzacions, convocava una manifestació reivindicativa que va ser seguida per 400 agents de, de la Primo armats, amb escopetes, amb màscares eh, antigàs i amb, i amb pots de gas, eh, intimidant no només als manifestants, sinó intimidant a tot, la, a tot el veïnat de, de la Vila de Gràcia. Les forces de seguretat de l'Estat que estaven allà, que diuen que no carregaven, però que sí que van carregar, perquè jo ho vaig veure, i tinc la prova amb mi mateixa de que ho van fer. Si ell no va donar l'ordre, que és el, el, el que està més amunt de tots, qui la va donar. Jo ho vaig veure. Per què diu que no? Va ser que no van haver-hi aquestes càrregues policials. Potser m'ho podria, podria explicar. Veure'm a mi i explicar-me que ja no hi havia policia i que no van carregar. Que mai més un policia dispari un projectil que no sap home, però... i que mai més cap ciutadà d'aquest país quedi sec per l'impacte d'un projectil eh, disparat per Mossos d'Esquadra. L'equació política fonamental de l'esquerra independentista i dels moviments socials que durant molts anys han reivindicat l'autodeterminació en dictadura i en democràcia eh, van fer una equació política fonamental que és que és impossible l'alliberament nacional sense l'alliberament social, que és impossible la llibertat sense la justícia, i avui traduït això, avui aquí, significa que és inútil parlar d'independència sense parlar de crisi i que és inútil parlar de crisi sense parlar d'independència.